кайсы денеден жарык чыкса демек ал жарык булагы жарык булагынын түрлөрү бар алардын бири жылуулук температурасы өтө чоң болсо жарыкты нурдантат буларга күн жылдыздар шамдын жалыны күйүп жаткан газ вулкандан атылган лава агымы күйүп жаткан бак электр лампасы кирет экинчи тобу люминисценция жарык булагы табиятта өздөрү жарык нурданткан денелер бар бул учурда алар муздак бойдон калат мисалы жаркырак коңуз деңиз жаныбарлары жарыктын нурдануусу бул учурда температурадан көз каранды эмес люминиссенциялык булактар булар люминессенттик жана жарык берген газ лампалары люминиссенция соккуда пайда болушу мүмкүн мисалы караңгыда кумшекердин бөлүгүн бөлсө анда анын жарыктаганын байкаса болот ошондой эле телевизордун экраны компьютердин монитору жарык чыгарат люминессенция ар кандай химиялык реакцияларды коштой алат мисалы бактын же ар кандай жаныбарлардын чирүүсү деңиз жана океандарда суу люминиссенциялашканнын себеби анда микроорганизмдер жаркырайт көп денелерден чыккан жарыктарды алар өздөрү нурдантпайт аларга кайсы бир жарык булагынан жарык тийгенде алар нурданат караңгыда ачык асманда айдын жарыгында биз нерселерди көрөбүз деңиздин көлдүн же дарыянын үстүндө айдын жолун байкаса болот айдын температурасы 800 градустан ылдый болгон үчүн ал өзү жарык нурдан пайт. болгону күндөн түшкөн жарыкты чагылдырат ушундай жарык булактарына күн системасынын планеталары алардын спутниктери жана жердин жасалма спутниктери кирет космостон жер шаарын карай турган болсок жарыктаган диск окшош бирок жердин үсү ысык эмес ал жарыкты чагылдырат